Pablo Neruda, nousi syntymään kanssani veli. syntymään kanssani, veli. Ojenna minulle kätesi hajonneen tuskasi syviltä sijoilta. Et koskaan palaa vuorten pohjalta. Et koskaan palaa hautautuneesta ajasta. Ei palaa sinun karhennut äänesi eivät palaa puhkipuratut silmäsi. Katso minua. Maan uumenista, kyntäjä, kutoja, vaitelias paimen. Lämminvilaisen laaman kuljettaja, uhmakkaiden telineiden muurari, Andien kyynelten kuljettaja. Haavasorminen koruntekijä, siemenen sisällä värisevä viljelijä, omaan savensa hajonnut ruukuntekijä. Tuokaa tähän uuden elämän maljaan vanhat haudatut kärsimyksenne. Näyttäkää minulle verenne ja pakonne. Sanokaa, tässä minua rangaistiin, koska koru ei kiltänyt kyllin, tai maa ei ajoissa luovuttanut kiveä tai siementä. Näyttäkää minulle kiveys, jolle te kaaduitte, ja puu, Iskekää tulta vanhoihin piikiviin, vanhoihin lamppuihin. Näyttäkää ruoskat, jotka vuosisatojen halki ovat pureutuneet haavoihin. Ja verenkarvaisina kiiluvat kirveet. Olen tullut puhumaan teidän kuolella suullanne. Kotkaa yhteen maan uumenista kaikki särkyneet äänettömät huulet ja puhukaa minulle syvyyksistä koko tämä pitkä yö. kuin ankkuriketju yhdistäisi minut teihin. Kertokaa kaikki. Kahle kahleelta, rengas renkaalta, askel askeleelta. Teroittakaa piilottoman veitset. Painakaa ne minun rintaani ja kättäni vasten kuin joen täynnä keltaisia salamoita. Kuin joillisen haudattuja tiikereitä. päiviä, vuosia, sokeita aikakausia, avaruusvuosisatoja. Antakaa minulle hiljaisuus, vesi, toivo. Antakaa taistelu, rauta, vuorten tuli, Rynnätkää ruumiiseeni kuin magneetit. Tarttukaa minun suoniini ja suuhuni. Puhukaa minun sanoillani ja verelläni.